Ar modi visas dāmas ir uz tu, ar adatu un diegu personīgi es esmu uz jūs, bet es zinu, ka Santa, seno tērpu māksliniece, ir uz tu un prot radīt tērpus, kurus valkāja 15., 16., 17. un 18. gadsimtā. Kā sākās tava aizraušanās ar seno tērpu darināšanu? Patiesībā tas sākās ar to, ka es kaut kā kosmosā izteicu tādu vēlmu, ka es gribētu kaut ko pamēģināt šādi darīt. Un tad nāca piedāvājums tieši no šīs vietas. Pauskas pils ir mans sākums, kur ir eh, vairāk tie tērpi, tad ir vēl jaunauces pilī, kas ir, tur ir eh, no citiem gadsimtiem, vecauces pilī, arī cits gadsimts, tad ir eh, šis tas mazliet ir Vēnspilī. pilī ķēsu pilī. Viens tērpiņš ir turēts mūžā. Nu, mēs nevaram atrast katalogu 16. vai 17. gadsimta katalogu, kur ir piegrieznis, kur tu vari sākt šūt šo tērpu. Nu, kā tu nonāci? Uz gleznu <laughs> skatoties. Tiešām. Sākums bija skatoties uz gleznu. Ļoti maz patiesībā ir piegrieznis, kas ir pieejams no kapiņu apģērbiem, izpētītas arheoloģiski. Tad ir ir izdots grāmatās dažs piegrieznis, Jā. ko var izmantot, bet tur jau nav viss. Šī tērpa lielākā specifika īstenībā ir tas, kas ir zem šī tērpa. Jā, visādi stienīši, jā, apakšējās kārtas, jā, jā. trīskāršās. Un... Jā, tad tas to ir. To tu izdomā? To gleznās nevar redzēt. Nu, jā. un tur sākās piedzīvojumi, eksperimenti, maketi, kad es mēģinu un es sanāk taisno jaunu. kurzemes hercogiena Anna. Nu labi saglabājusies, jāsaka. Jā, ļoti. Tas bija ļoti jauks tāds, tāds tērpiņš. Viņam ir cita tipa apakšklētes piegriezums, piedurknes un mētelīts melnais samta. Viņš ir dekorēts ar uh, misiņa metāla pogas, rozetes, ar pērlītēm piešūdinātas. Vai šeit arī jūsu vīrs ir? Um, nu, kungs, Šis ir jūsu kungs, bet bez galvas izskatās. Viņš zaudēs. zaudēs. Jūsu skaistuma priekšā var zaudēt galvu. Es pilnīgi saprotu. Nu, pastamies, kāda ir tās vīriešu tērpi krāsas mūžīs, no dažādām gleznām. Tu skaties, kāds bija bikses, kāda bija augsts, un tu esi stilists pagātnē. Jā, kaut kas tāds, jā. Nu, tā kā saliek, jo tāpat laikā eh, katrai tai detaļai varētu atrast atsauci. Tās ir tādas nianses, tas ir vienkārši neiedomājami šie mazie, kas ir zvārgulīši. Nu, tās ir tā, tādas podziņas, viņas arī var attaisīt, un tas uzreiz e, ir darbojās. Tā kā Taisa kungam vaļā bikses. <laughs> Sāniņa, lai ir ērtāk. Principā viņš var noņemt roku, piedurkt, un tad viņam paliek balts krekls apakšā. Un principā ir cits tērps, Brīvaks, viņš ir vestītis. Jā, jā. jā. Jāni, kur, kur jūs ar to tērpu dodaties? Uz smalkiem pasākumiem pilī. Vispirms uzvākās tā kā zeķes, kas piestiprinās šeit pie jostas. Tā kā viena zeķe, otra zeķe, tad valkās bikses. Un šis atrisina gājienu uz toleti, kad vienkārši kad vīrietim mugurā viņam jāatšņūrē ir visi šā... tie šņūrīši, Ārprāts. jo viņam bikses ir caur šitiem caurumiņiem piešņūrēts pie jakas, un viņš bikses nevar novilkt fiziski nost. Kā tu šo vietu var izpētīt tagad šo jotāru? Nu, tajos glaznās. Tas nav tāds kaut kāds īņķis. Viņi ir tajās glaznās vienkārši tur ir. Spīdumi, briljanti, vienkārši tādi augi. Dzimtas to. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi. Turpināt turpinātājs, jā, jā. Un sievietēm, jā, nekā, nekā. Un vīriešiem, nu, kas tur un tur ir. Mēs redzam to sociālo situāciju, ja, kur tās sievietes ir nospiestas, apspiestas, un tas vīrietis un visa tā viņa. Nu, sieviešu dzīve tā, tajos laikos nebija no vieglajām. Vai arī tu pati sev esi radījusi kādu senotāju? Nē, es, es jau jūtu, ka kurpnieks bez kurpēm. Jā, es neesmu, bet es šogad uh, piedalījos eh, pāris dienas Cēspils tā kā organizētā tādā amatu darbnīcas tādā pasākumā, un eh, es ātri ušos jau apakškrekliņu. Nu, tas tāds pirmais gojiens, <laughs> nu, kad es varētu arī kaut ko vēl tur piedalīt. Nu, tad līdz 20. gada beigām man būtu arī apakš... Uh, Svārciņus, lai tev sanāk un šūt. <laughs>